do meu coração! não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu vim fazer um dos melhores desafios desse canal, porque eu amo Sunday, amo muito, muito, muito, muito. E eu vou simplesmente fazer um Sunday de 250 reais. Eu acabei de comprar todas as coisas, eu comprei todos os chocolates que eu mais amo, porque hoje eu vou comparar um sundae de 250 reais e um sundae de 9 reais que eu acabei de pedir no Mac, que também é uma delícia e eu amo. Nossa, como comparar com Ferrero Rocher, Nutella, o melhor sorvete que eu mais amo. Enfim, vocês vão me ajudar a montar, vocês vão participar dessa montagem, desse sundae extra grande, porque vai ficar muito grande, enquanto chega o nosso sundae de 9 reais. Fechou? Então, galera, já estou aqui com a mesa dos sonhos. Olha isso. Sério, só tem coisa que eu amo. Eu sou apaixonada nesse sorvete, só que só esse sorvete me custou 40 reais. Vou até mostrar pra vocês que eu tenho a notinha aqui, ó. 250 lindos reais neste Super Sunday. Então, meus amores, é o seguinte, eu estava aqui organizando todos os chocolates. Chegou quem? Ele mesmo. Eu. Nosso Sunday. E João, ó, de no... Eita, cadê foco? R$ 9,50. Vou mostrar pra vocês. Então tá aqui ele, nosso sundae de chocolate de R$ 9,50 e agora iremos montar o nosso super sundae de R$ 250. Reais. Bom, galera, já estamos aqui colocando nossos sorvetones. Tá babando, né? Eu tô afim de dar uma comida, hein? Tá babando, né, moço? Nossa, esse sorvete é bom demais, demais, demais, demais. Só que como eu falei, ele é muito caro, o que nos faz ter um sorvete bem caro, né? Mas gostoso, né? Mas gostoso. Então, vamos aos pontos. Tem muita coisa pra gente colocar. Eu acho que o que a gente poderia é colocar já uma Nutelinha, assim, nas laterais. Beirando, né? Legal. Né? Mas eu acho que tá faltando personalização aqui. Personalização. Ó, eu ah. acho que em cima tem que estar tá bem homogêneo, tá vendo? Ixi, olha isso. Deus. Isso para mim é o paraíso na Terra. Eu gosto da estética mesmo. Ouvi dizer que existe paraíso na Terra. E este paraíso chama Nutella. <laughs> Gente, vai ficar milkshake, João. Não, amor, é pra ficar homogêneo. Tá, então olha, o que o João fez, uma homogeneidade Pra gente conseguir ter um ângulo legal e não colocar mais Nutella na direita, mas Nutella na esquerda, Entendi. Entendeu? Aí vai uma Nutelinha nas laterais, isso, acho, vai, né? Isso, vai beirando legal. Uma babadinha assim, ó. É, eu acho que você não fez bem, não. Gente, eu sou crítico, vocês sabem, nos né? vídeos que eu apareço critica. aqui. Nesse lance de comida eu levo a sério, entendeu? Tanto para a aparência como para o sabor. Mas ó, essa bordinha aqui... Não, tá ficando besteira. Deixa besteira. aqui, Bordas recheadonas. Ela tá... Não fica, né? É que o sorvete tá molengo, né? Aí, aí. Faz assim, ó. Quer hum. ver? Hum. Hum. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Amor, tá faltando um pouco aqui. Tá? Põe, meu amor. Eu gosto da estética. Colocamos a lateral dela de muita Nutella. Sim, e vai ter mais Nutella. É, vai ter mais Nutella depois em cima. Olha essa lateralzinha. Safada essa peça delícia. Nossa, tá. já quero, Tem já quero. Certo, lateral cheio de Nutella. Agora eu acho que a gente poderia pegar os Kit Kats. Eu também acho. Né? Colocar eles em pezinho, assim. Eu acho que tem que variar. E o Kinder e Bueno também. Ó, o Kinder Bueno. Eu acho que o Kinder Bueno tem que ser por último. Gente, é os dois. Kinder Bueno, <laughs> meu Deus do céu. É eu é acho que ele tem que ser por último, sabe? Um, um, fazendo um X assim. Tá, então Kinder, uh, Kinder Bueno, Kit Kat, um preto e, um branco. Certo. Então vamos de Kit Kats. Sai daqui, pô. Tá Tá indo embora, porque eu pedi, viu? Eu acho que ele veio com meu sangue, na realidade. Ó, oh, amor. Então corta quatro cubinhos. Quebrei um pedaço, sem querer. Tá vendo? Ah, oh, sem querer. Um... Hum, comeu um pedaço sem querer. Linda, você vai acabar com... Sem querer. Tudo. Ai, vida, já veio Eu nem comecei. a ser lateral, assim. Ah, entendi. Pode ser decaidinho, caminhão. Um, dois, entendeu? Hum. É, mas o seu, o seu tá um Kit Katzinho anão, né? É porque... Que tá, tá faltando um pedaço, né? Tem um pedacinho. Aí, amor, você vai botando... Bota aqui atrás desse, tá vendo? Ah, você quer fazer um círculo. Isso! Não, eu não considero um círculo. É tipo mais uma, uma cadeia. Tá faltando um, vida. Cadê? Ah. Porque aí no meio Vai ficar tipo o quê? Aí ficou um, um negócio Tipo uma assim, cadeia. É, um círculozinho pra colocarmos Os M&Ms. várias outras coisas, olha. Agora a gente faz um- uma bolinha de MMs aqui, ó, hum. coloridinha. Pá. Eu achei delícia. Delicião. Assim, ó, delicião. Então aqui temos... Eu achei lindo. Eu- Tem esses ainda. Mas esses- essas cores de chocolate Tudo são pra muito- depois. Eu acho legal a gente botar um MMs ou rodear de MM uhum. e no ah, meio fazer alguma ah, coisa. Eu gosto, ou eu fazer gosto. um bolinho de MMs no meio. Gosto muito. Entendeu? Porque aí a gente pode fazer o quê? Circular tudo com esse aqui também, porque é o mesmo estilo do Kit Kat. Eu não gosto. sei, não sei. Ah, tem esses também, ó. Esse é finale, né? Que é tipo É, <laughs> grande finale. Mas tem o Ferrochê também. Vida, Ai, tem gente, muita tem... coisa. Não. Esse aqui não vai dar pra gente ah, é? todos. Tô, então, tô tá, tá porque eu acho que vai acabar estragando o nosso sorvete, muita variedade, eu entendeu? concordo. A gente quer uma coisa muito então, boa. Então, vamos colocar aqui ao redor... M&M's. Os M&M's, é. que no caso não tinha M&M's. Ih, tá, tá tudo sorvete aqui do jeito. É minha blusa, no caso, pode... Não, não, eu tô usando. Tá coloridinho ao redor. Besteira. Ih, Ih caiu no meio, caiu no meio. Tá lindo. Boa, amor. E ele tá grudando na Nutella besteira. Eu achei lindo. Achei lindo também. Lindíssimo. Vou tirar esse aqui daqui, que esse aqui tá atrapalhando. Ah, tem o Toblerone também. tem muita coisa. Acho que eu comprei gosto demais. Tem empolgou. Nossa, tem os, tart Nossa. Vamos aos pontos. Ferreiro Rocher. Vamos tirar, vamos selecionar três que a gente quer muito, que vai ser tipo uns gostosões. Assim. Ferreiro Rocher. Ferreiro Com Rocher. certeza. Kinder Ovo, gente, também. Kinder claro. Bueno. E esse eu só coisa também. boa, vida. Eu comprei muita coisa boa. Não, vamos, vamos pensar assim. É. Qual vai ser o grande finale? Eu é acho que dá pra botar o, o, o Kinder Ovo assim. Não, já sei, já sei. Pensei num negócio legal. Ah. A gente fazer uma finalização de Kinder, que a gente usa os três hum, tipos de uhum. Kinder, entendeu? Gosto. Que a gente não se preocupa com eles agora no início. Tá, então Ó. os Kinder estão aqui. Vamos Isso. pro ferreiro. Mas já assim. Sim, já assim. Ai, acho que é o ferreiro. Em volta também. Pum, pum, pum. É sacanagem. Sacanagem, sacanagem. foi o ferreiro Eu em volta. achei delícia. E aí no meio Ó. a gente pensa. Ferreirinho, eu sou apaixonada por isso. Caraca, eu nível, acho que o Ferreiro Rocher volta. Num nível hard. E sabe o que é pior? Que o Ferreiro Rocher tem Nutella dentro. E ele vai ficar bem em cima do MM com a Nutella. Hum. Põe uns espacinhos, tá vendo? Uhum. Que tem um espacinho de cada cadeia. Nossa, vai ficar muito gostoso. Quero ver nós dois comer isso. Ah, a gente vai. Ixi, vida, acho que nós vamos ter que passar mais. Vai dar certinho. Não, vai dar certinho. Uhum. a gente faz Nossa, tudo calculado. Nossa, vai ficar muito gostoso. Vou mostrar pra galera como tá ficando isso, porque tá lindo. E tá lindo de lado também, ó, porque tem uns MMs. Não, o MM deu um clima super legal. Olha isso. Olha isso, que delícia. Já tem o quê? Sorvete Ben Jerry. Tem Kit Kat branco, Kit preto. Kat preto, Ferreiro Rocher, Nutella, que tem aqui a camada. Olha. Hum. MMs dentro da... Essa camada de Nutella. MMs. É isso. É isso até agora. Agora vamos colocar mais. Milkinha e agora? Eu votaria, no meu ponto de vista, olhando assim, em fazer um piso de milk aqui. Não botar o um milk inteiro, sabe? Só um piso. Sim. Pra cobrir o sorvete. E aí depois dali a gente toma um rumo da nossa vida. Mas tem Toblerone ainda. Então, mas Toblerone a gente pode pensar em algo legal. Toblerone porque... a gente podia botar aqui. Isso, dá. Esse que eu pensei, porque ele é um triângulozinho, dá pra encaixar entre. Eu gosto, porque Toblerone é bom demais. É delícia mesmo. Meu, essa caixa aqui a gente vai acabar não usando. Pois é. Ah, mas também acho que foi a mais barata de tudo <laughs> que eu comprei. É. Olha. Então, os espaços não vai caber, tá vendo? Tem que ser lateralzinho. Mas será que não fica mais bonito? Assim? Ah, Mas tá. É, assim você fala. De ladinho. De, de frentinha. Tá. Hum. Porque senão do outro jeito não cabe. Hum. Hum, né? Hum. Hum. Hum. Hoje hum. tá me subornando. A gente tá arrasando a sua obra de arte. Eu também tô achando. Gente, se, se alguém vendesse um, um deles, eu comprava. Daí tem que comer em família, né? Porque é muito não, não dá pra comer só. A gente vai demorar mais de um dia. Mas a gente bota no freezer. E vai comendo. Aí. Não, e acabou? Lindão. Não, tem três ah. ainda. Mas estamos <laughs> acabando com tudo. Tá bom. Tá. tá. lindo, tá bonito. Lindo, Mara. Vamos fazer um pizinho de milk aí, eu tô achando, hein? Eu gosto da ideia. Porque do aí depois vai... É. Só que eu tô achando que não vai ter espaço pros Kinder, vida. Eu acho que eu dou prioridade pro Kinder, não acha? É que eu pensei em fazer o quê? Hum. Vai ficar pronto, tecnicamente. Tá. E aí a gente baba de Nutella pra usar, tipo, de cola, tipo, como se fosse um cimento. Uhum. E aí a gente cola os outros chocolates no outro. Porque, tipo, a única coisa que vai colar um chocolate no outro é a Nutella, entendeu? Então, se Nutella pode ser, tipo, um cimento vou te escutar. Eu não sei também. Eu não sei. <laughs> eu sinceramente não sei. Eu acho que a gente. Eu, eu iria pro Kinder, que tem isso aqui ainda pra colocar de enfeite, Nossa. e a Nutella. Porque aí a Nutella a gente baba aqui, ó. Então vamos. vamos Todo vai vai meter esse ou Kinder Bueno? Kinder Bueno, né? Vamos Kinder Bueno. Vamos, vamos cancelar. E o Kinder Ovo também. Acho justo o Kinder Ovo. Mas o Kinder. Ah, a gente pode fazer o pizinho de Kinder Bueno. E se abrisse o Kinder Ovo assim, ó? Deixasse ele ali, ó. Aqui, ó e enchesse de, de pedaços de Kinder Bueno. Mas não vai dar pra encher tanto que é pequeno. Eu acho que vale mais a pena. Eu consigo quebrar. Né? Filha, tá muito duro. Tá duro, né? Abri o brinquedo, o brinquedo vai ficar depois. Porque assim vai ficar bonito. Ah, mas não, pode ser assim, mas ó. Tá e aí enche de, de... Mas ele é Vida, chique. bonito. Quando é muito chique, tem que só jogar, ó. Deixou que vira arte. Entendeu? Ó, só pôs. Gostei. Nossa, vai ficar lindo. É eu fico, eu fico muito feliz nesses vídeos de comida. Eu acho que o Kinder Bueno pode ser por inteiro, assim. Ah, não. Vamos quebrar, né? Acabou. Olha só, vai ficar assim. bonito. Assim. assim eu gosto muito. É, é, a finalização de Kinder que eu disse. E eu vou começar a babar as laterais. Olha aqui, ó. Vou enfiar aqui, ó, direto. Ó. Isso. Não gostei. <laughs> assim, eu achei mais bonito. Então aqui, ó, é uma babada todo de Nutella. O que você acha? Você acha não, porque já era. O que você acha? Ela tá no meio do sorvete já. <laughs> Não, isso aqui tem que ter, né? Sabor eu acho que a gente pode pegar um desse aqui, pedacinhos e colar aí. Esse Kinder aqui também. A nossa finalização é no Tele Kinder. Hum, meu Deus, que delícia! vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tem que aparecer o branquinho do Kinder, porque é o mais legal. Bom, galera, seguinte, já temos a Nutella ao redor. Joãozinho botou eu... Kinder. E agora eu vou colocar um pouquinho disso aqui, porque sundae sem isso aqui... Eu tá... acho que tem que ser um só. Só, só o tchan, é só o... Na lateralzinha, né? E quebra, assim, em qualquer lugar ele toma. É que isso aí classifica um sundae. Concordo. Só põe, ó. Soltou. Aí, ó. Bom, então temos ele finalizado aqui. Eu acho que eu vou até, né, mostrar, porque tá valendo. Gente, tá muito incrível, né, vida? Então, tá os melhores tá doces. Tá muito incrível. Os melhores doces, tudo junto. Tipo, as, as coisas que eu mais amo, sem dúvida Sim. nenhuma, tudo junto. Então, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Então, é o seguinte. Vamos começar pela base. Sorvete Ben Jerry. Aí, olha a camada de Nutella que tá. Aí tem confete, tem Ferreiro Rocher. Aqui tem mais mais uma camada muito grande de Nutella, Ferreiro, Toblerone, Kit Kat branco, Kit Kat preto, Tubetes, Kinder Bueno branco, Kinder Ovo, é isso, vida? E Kinder normal. Ah, é verdade, o Kinder normal o aqui. E detalhe, que o que a gente vai fazer? A gente vai começar a comer e depois vai colocar o resto que faltou. Porque senão a gente porque... vai comer só chocolate com chocolate. Exato, vai comer toda a base de cima e vai faltar, a gente vai colocar o resto. Agora eu entendi! Mas Olha que Sunday mais lindo desse mundo. estragou a decoração. Tava feio eu achei que ficou mais moderno. Você achou mais moderno? Mais eu achei também. Não, agora vamos comer, que eu tô morrendo de fome, de vontade. Então é o seguinte, agora vamos provar. E temos aqui, né, o sundae de 9 reais do Mac. Ó, oh, eles estão parecidos. Olha, vida. Tá parecido de lado. De ladinho tá parecido. Só que aí, que, que vai acontecer? Gente, olha isso. É uma explosão de sabores. Porque tu pega, Tem vem tudo. Nutella, vem confete, vem ferreiro. Hum. Eu vou usar o Kinder de colher, de colher, de colher. Meu Deus, que delícia. Deixa eu ver. E quebrou meu Kinder lá embaixo. Ah. Tem que usar colher mesmo. Hum, hum. Delícia. Nossa. Você pega uma Nutelinha você escolhe o recheio que você quer. É mais ou menos isso. Você pega o Kinder, aí vai no sorvete e liga o sorvete. Aí você quer Kit Kat? Só pega, puxa Kit Kat Nossa. pro sorvete e come o Kit Kat pro sorvete. Sabe qual é o negócio? Ele tá com tantas camadas de coisa que a cada colherada que tu dá é um sabor diferente, uhum. totalmente diferente. Tipo, um é ferreiro, o outro é Toblerone, o outro é só o confete, o outro é Nutella, o outro é só o sorvete. Nossa, tá bom demais. Besteira. Besteira. Eu amei. Vamos comer isso também? Vamos ver. Que esse eu gosto muito também. Tipo assim, tá no shopping, dando uma volta. São ideias diferentes. Então, é que esse aqui você come até o fim, vai ser o mesmo gosto, né? Esse aqui tá uma explosão de sabores, literalmente. Se fosse um sorvete tomar um sundae, eu preferia esse, de 9 reais. Esse eu acho muito doce, muito chocolate. Fica com de novo que eu fico sozinho. <laughs> Não problema. mas, eu não tô, mas quem disse que eu tô afim de tomar sorvete? Fica à vontade. Eu falei, se você tiver muita vontade de comer um sorvete, eu não tô, eu tô com vontade Fica à vontade, moço. Eu tô afim de comer chocolate. Eu vou dividir com você, porque eu nem Então eu posso fazer o quê? Eu pego um chocolate aqui. E põe ali. Molho. Olha, ferreiro inteirinho. E eu amo, sabe o que aconteceu? Todo o sorvete tá colorido, olha, por causa do confete. Uhum, o confete derreteu O sorvete todo. tá todo colorido, tá rosa, tá azul. Olha que lindo, um lindo, tá parecendo um unicórnio. Uhum. <laughs> uhum. Hum. Olha que bonitinho que dá o sorvete. Ele tá todo... Aqui tá verdinho. Aqui tá parecendo unicórnio. Corzinho de unicórnio. Tá, tipo, cores pastéis. Sério, tá muito bonito. A gente tá comendo, comendo, comendo. E mesmo assim, ele continua ficando cada vez mais bonito. É as coisas são muito bonitas. Cada vez que a gente mete a colher, ele fica mais colorido. Né? Sério, tá muito lindo. E bom, galerinha, agora a gente vai o quê? Se divertir aqui. Nós vamos passar uns dois dias, eu acho, pra conseguir comer tudo. bom é que o freezer tá com espaço. E aí, come um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí a gente vai colocar esses aqui. Tá sobrando, então foi a primeira camada, a gente já coloca o resto. Mas ficou perfeito, ficou maravilhoso demais, né, meu amor? <laughs> Quem ficou até o final, comenta a hashtag Sunday, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou aqui. Que ficou até o final, né? Beijo, vocês.